sud élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Balancez moi balancez moi balancez moi Balancez moi balancez moi Jésus a effacé l'acte où les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il a éliminé le clou à la croix. Il a dépouillé la domination et les autorités. Et les a livrés publiquement en spectacle. En triomphant d'elle par la croix. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. ah, ah, ah, ah. ah. l'éternel, et le roi de gloire passe ah mon nom. Qui donc, qui donc est ce roi de gloire Amen. L'éternel est en armées, voilà le roi. Qui donc est ce roi de gloire Qui donc est ce roi de gloire Yeah. Va want gloire globe and say, son son Pas comme le monde, pas comme le monde, tu vas sur pas le monde, pas le le son le l'éternel dans de La eh Alléluia. de voilà le de gloire. de Frappez bon, frappez bon, frappez bon. André Léger. Alléluia. Alléluia. Moi ce secours sous la terre, pas joué. Moi levé, j'ai moi, moi sorti, fatigué. Sorti m'a Moi ce secours sous la terre, pas vie sensible, fatiguée. Jésus, Jésus, Jésus. La te fi tjwani la fi mwen te soje Ne fi pwami an maso li fèm di nou zanje La te fi mwen te soje Ne fi pwami an maso li fèm di nou zanje Ne fi mwen te soje solika ti otie lasani we kama ti we sove libra nyomo solika ti udache vele vele vele ti ti ti Jésus promis au marceau, il tudo vu tout entier. Jésus promis au marceau, il t'a vu tout entier. Jésus promis au marceau, il t'a vu tout entier. Jésus il tout entier. Jésus parmi homme, il sa vie, tout entier. Jésus parmi homme, il sa vie, tout entier. Jésus parmi homme, il sa vie, tout entier. Jésus, Jésus, Jésus, Jésus. Papa, Papa, Papa. Jacques Mel qui là, qui sous place là. Balancez mon entendez, même là on va comprendre ça qu'a fait là. Balancez mon, c'est pour nous. C'est pour même encore nous vivre des batailles là. C'est pour même encore nous vivre des batailles là. Parce que gros jour l'éternel te rencontré avec nous. Jésus-Christ rencontre avec nous. Et c'est Jésus qui nous bas barou. Non Jacques Mel. Au nom de Jésus. Au week-end, au week-end. 66. Mélodie joyeuse. 66 heures. Ke a bon Diyo benni nou, mi di se a bon Diyo benni nou Zanvi gadi yo sojman Bon Diyo benni nou Zanvi metronom Ke pou evon, bon Diyo benni nou Siye laf labe bote Siye laf labe bote Amen Ou men ki dehe Ta konsou an kontra ve Jezi deja Ben apelo, ben apelo, ben apelo, ben apelo Aleluya Misyonay ou di aleluya Yes Ale ti jesi penetran dam Koto e ya Koto e de ya Ti jesi penetran dam Ti jesi penetran dam Ti jesi penetran dam Koto e de ya Koto e de ya Ou ka te fini pou fon bagay ya Ou we ou pa kapab Ti jesi sovo Libez yi sou bon, man fèk tèk sou pas la Libez yi sou bon, sè te den mi kè fè zè la Kiswa jom fay, kiswa jom fay Kiswa jom fay, kiswa jom fay Kiswa jom fay, kiswa jom fay Tout le passé. Nous vivons Nous